Welcome back to Simon Rai YouTube channel. If you are here new, I'm Simon Rai, online entrepreneur. विशेष गरेर एफिलेट र डिजिटल मार्केटिङ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ So, गर्दै राखेको छु सो आज म तपाईँहरूलाई एउटा सानो राइट डेफिनेटली पनि यो हरेक फिल्डमा चाहिन्छ नट ओन्ली अनलाइन मार्केटिङ सेक्टरमा आज त सबै चाहिँ यो डिजिटल इकोनोमी बुम भइरहेको छ सो त्यो कारणले गर्दा एकदम चाहिन्छ टिचर्सहरू हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ प्रोफेसनल्ली चाहिँ तपाईँको आफ्नो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ जुम एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ अथवा हरेक फिल्डमा यो इम्पोर्टेन्ट छ अथवा नयाँ सेसन क्लासहरू दिनुहुन्छ कुनै ट्रेनिङहरू अनलाइनको थ्रुबाट अर्गनाइज गर्नुहुन्छ भने इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट सो म यहाँ तपाईँहरूलाई सिकाउनु गइराखेको छु आज चाहिँ कसरी जुमलाई चाहिँ पेड पेड बनाउने राइट जस्तो तपाईँको के छ भन्दाखेरि टाइमको लिमिट छ नि त फोर्टी मिनट छ फोर्टी मिनट पछाडि फेरि त्यो लिङ्कलाई चाहिँ बार बार पठाइराख्न त झ्याउ हुन्छ सो त्यो कारणले गर्दा तपाईँले पेड पे गरिसके पछाडि जुमलाई चाहिँ सर्टेन प्याकेजको जुन प्याकेजहरू पे गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ फुल टाइम तपाईँले जति आवर ट्वेन्टी फोर आवर पनि रन गर्न पाउनुहुन्छ सो त्यो कसरी गर्ने म तपाईँहरूलाई यहाँ सिकाउन गइराखेको छु म तपाईँहरूलाई डाइरेक्ट यहाँ चाहिँ जम्प गर्न चाहन्छु if you don't subscribe our YouTube channel subscribe गर्नुहोस् साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि हिट गर्नुहोस् यस्तै नोटिफिकेसनहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ मैले एकदमै लाइफमा स्किलफुल कुराहरू एकदमै प्र्याक्टिकल कुराहरू मैले सेयर गर्छु लास्ट टाइम मैले कसरी चाहिँ जस्ट लिङ्क क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ टु हन्ड्रेड डलरदेखि ट्वेन्टी फाइभ हन्ड्रेड डलरसम्म जेनेरेट गर्न सकिन्छ त्यो पनि सिकाएको थिएँ इफ तपाईँहरूले हेर्नुभएको छैन भने क्लिक गर्नुहोस् लिङ्कको अथवा मेरो यो युट्युब च्यानलको पेजमा गएर तपाईँले सर्च आउट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै इन्फर्मेटिभ एकदमै प्र्याक्टिकल लाइफसँग रिलेट कुराहरू मैले सेयर गर्ने गर्छु सो त्यो कारणले गर्दा यस्तै भिडियोहरू तपाईँ चाहनुहुन्छ भने अपकमिङ डेजमा पनि अझ धेरै राम्रो राम्रो कुराहरू आउनेछ मैले लगभग चार वर्ष इन्डस्ट्रीमा सिकेको कुराहरू पनि सम्भवतः म तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु केही हदसम्म ओके कतिपय कुराहरू सिक्रेट हुन्छ भने कतिपय कुराहरू मैले तपाईँहरूको लाइफमा पनि केही चेन्ज ल्याउनको लागि डेफिनेटली पनि सेयर गर्दै आउने नै छु so hit the bell icon so म तपाईँहरूलाई यहाँ अगाडि बढाउन चाहन्छु तपाईँहरूले तपाईँको चाहिँ जस्तो तपाईँहरू के गर्नुहोस् भन्दाखेरि मेन प्रब्लम जुममा चाहिँ तपाईँको पेड कसरी गर्ने पेड प्रोग्राम कसरी ल्याउने त्यो कुरा म तपाईँलाई यहाँ सिकाउँछु ओके जुम टाइप गर्नुहोस् यो गो जुम टाइप गर्नुहोस् जुम टाइप गरिसके पछाडि तपाईँ कहाँ जानुहोस् भन्दाखेरि माई एकाउन्टमा जानुहोस् तपाईँहरूको आफ्नो एकाउन्ट डेफिनेटली पनि बनाउनु भएको छ होला मैले बनाउनु भएको छैन भने पनि मैले यो युट्युब च्यानलमै सिकाएको छु अघिल्लो पार्ट्सहरूमा तपाईँ जानुहोस् कसरी आफ्नो जुम एकाउन्ट बनाउने त्यो छ हेर्नुहोस् एन्ड देन आफ्टर तपाईँहरू माई एकाउन्टमा जानुहोस् होइन आफ्नो जुम एकाउन्टमा लगइन गरिसके पछाडि join a meeting host a meeting my account भन्ने अप्सन हुन्छ देन आफ्टर तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ गइसके पछाडि चाहिँ माई एकाउन्टमा चाहिँ तपाईँहरू के गर्नुहोस् भन्दाखेरि मुनिपट्टि चाहिँ तपाईँहरू पाउनुहुन्छ अपग्रेड भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ म चाहिँ वान हन्ड्रेड पार्टिसिपेन्ट भएको चाहिँ अपग्रेड गर्न चाहन्छु ओके सो अनलिमिटेड हुन्छ यो चाहिँ अब होइन मैले अपग्रेड गरिसके पछाडि अब त्यस पछाडि अपग्रेड एकाउन्ट गर्नुहोस् okay and then after upgrade account गरिसके पछाडि म अहिले यो गर्छु होइन यो तपाईँको चाहिँ पर मन्थली म गर्न चाहन्छु पर मन्थली तपाईँको फो फोर्टिन डलरको फोर्टिन डलरको मैले गरेँ एनुअल्ली पनि फिफ एनुअल्ली पेड गर्नुभयो भने तपाईँले बाह्र डलर लाउनुहुन्छ अथवा मन्थली मन्थली गर्नुहुन्छ भने फिफ्टिन डलर लगभग फोर्टिन प्लस नाइन्टी नाइन भनेको फिफ्टिन डलर नै भनौँ यो भनेको अलिकति थोरै महँगो चाहिँ पर्यो तर तपाईँले मन्थली पेड गर्ने यता चाहिँ वार्षिक एकैचोटि झ्यापै तपाईँले पेड गर्ने भयो होइन सो म चाहिँ मन्थली मात्र अहिले गर्छु म अपग्रेड गर्न सक्छु मैले चाहेको समयमा सो त्यो कारणले गर्दा यहाँ मन्थलीमा क्लिक गर्नुहोस् एन्ड देन आफ्टर तपाईँहरू जानुहोस् सेभेन कन्टिन्यूमा जानुहोस् सेभेन कन्टिन्यूमा जानुहोस् म नो थ्याङ्क्स यो कुराहरू मलाई आवश्यक पर्दैन स्किप यो पनि मलाई आवश्यक पर्दैन डाइरेक्टली म अपग्रेड गर्छु मेरो अकाउन्टलाई ओके सो अब यहाँ तपाईँले आफ्नो बिलिङ डिटेल्स हाल्नुपर्ने हुन्छ म तपाईँलाई यो पछाडि भनिदिइहाल्छु के के चाहिन्छ त जुन तपाईँको चाहिँ अब नेपाली पैसा ई सेवाले हुँदैन ब्याङ्क ट्रान्सफर गरेर चाहिँ फेरि यो हुँदैन त्यसको लागि तपाईँले कार्ड बनाउनुपर्छ म तपाईँलाई एट द एन्ड त्यो पनि भनिदिन्छु सिकाइदिन्छु एन्ड यहाँ मैले सबै आफ्नो कार्ड डिटेल्सहरू हालिसकेको छु राइट यहाँ सबै आफ्नो डिटेल्स छ होइन मैले क्यास एप विशेष गरेर क्यास एप युज गरेको छु एन्ड देन आफ्टर तपाईँको चाहिँ टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा एग्री गरिसके पछाडि केही पनि छैन यहाँभित्र जस्ट तपाईँले एडिट गर्यो भने तपाईँको जे कार्डमा छ नेम होइन त्यहाँको चाहिँ एकाउन्ट डिटेल्स अनि एक्सपायरी डेट होइन देन आफ्टर चाहिँ कोड त्यति हुन्छ योभित्र and then after agree and seven continue यसले भनेको छ यति डलर भयो भनेर भनेको छ fourteen plus ninety nine point ninety nine and then after so यसरी तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो एकाउन्टलाई चाहिँ अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ राइट सो तपाईँहरूले यसरी अपग्रेड गर्नुहोस् आफ्नो एकाउन्टलाई सो यो भयो अनलिमिटेड तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेको छ रिभ्यू मलाई मेलमा आउँछ ओके सो त्यो कारणले गर्दा यसरी तपाईँहरूले आफ्नो जुम अकाउन्ट चाहिँ पेड भर्जनमा लान सक्नुहुन्छ जुन फोर्टी मिनटको जुन दिन छ नि फोर्टी मिनट गऱ्यो फेरि अर्को लिङ्क पठाउने त्यो एकदम हुन्छ अझ ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसनहरू ठुल्ठुलो ट्रेनिङहरू तपाईँहरूले चाहिँ रन गर्नुहुन्छ भने it's a very important guys है साथीहरू सरहरू जो हुनुहुन्छ होइन यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र यो अपग्रेडको लागि तपाईँहरूले दुईवटा अप्सन चुज गर्न सक्नुहुन्छ अहिले पाइनियर विशेष गरेर ब्याङ्कमा गएर तपाईँले विभिन्न झन्झटहरू छ पाइनियर बनाउनको लागि सजिलो भनेको तपाईँले क्यास एप बनाउनुहोस् होइन क्यास एप कसरी बनाउने म तपाईँहरू कमेन्ट गर्नुहोस् चाहनुहुन्छ भने अथवा मेरो फेसबुकमा आएर तपाईँहरूले चाहिँ मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ क्यास एपको बारेमा म तपाईँहरूलाई सिकाउन सक्छु एन्ड देन आफ्टर अर्को भनेको चाहिँ क्यास एप भएन भने तपाईँले चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ पेपाल पेपाल पनि एकदम सजिलो वे हो विशेष गरेर एफिलिएट मार्केटिङमा होइन तपाईँको चाहिँ डिजिटल स्टोर जुन एफिलिएट मार्केटिङमा तपाईँ काम गर्नुहुन्छ भने it's a very important PayPal पनि सँगै यस्तो सफ्टवेयरहरू तपाईँको चाहिँ देन आफ्टर सपिङहरूको लागि cash app PayPal very important so यति गरिसके पछाडि तपाईँको जुम अकाउन्ट चाहिँ एप्रुभ हुन्छ है त so thank you so much सबैजनालाई अझै पनि युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् कोही साथीहरूले चाहिँ मागिरहेछन् अथवा लिङ्क भने तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो साथी सर्कललाई हेल्प गर्ने हो the more you help the more you get है सो त्यो कारणले गर्दा हेल्प गर्नुहोस् आफ्नो साथी सर्कलमा so see you in the guys next भिडियोमा एकदम इम्पोर्टेन्ट नेक्स्ट भिडियो आउँदैछ guys so don't forget to subscribe thank you